What's up guys? This is Andrew from Tom Media and on today's episode, meron akong very quick and easy recipe for you to follow. Anong gagawin natin today? Gagawa tayo ng beef salpicao. Konti lang ang ingredients ng beef salpicao and these are beef, garlic, sometimes onions, and butter.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 Moving on, I suggest just imagine na tenderloin or rib eye ang gamit kong steak dito para hindi na tayo malito. Okay, let's go! Hiwain lang natin ang beef natin into cubes or bite-sized pieces. Since sirloin nga pala ang gamit ko, may silver skin siyang kasama. Hindi magandang experience kumain ng silver skin, lalo na kapag mabilis ang luto lang ang gagawin natin. Dahil para kang kumakain ng juicy fruit pero beef flavor. Ganun, kaya remove it please. Once nahiwa na natin ang beef, gawin na natin ang marinade natin. We're gonna need 1 2 cup ng toyo, 1-4 cup ng Worcestershire sauce, maraming black pepper, konting paprika at kapiranggot ng cayenne pepper. Haluin nyo lang na mabuti at pwede na natin i-marinate ang ating beef. Ilagay nyo lang ang beef sa marinade at haluin ito hanggang sa mukha na siyang pwedeng iserve sa Korean barbecue. I-chiller lang natin to ng mga 2 to 3 hours para siguradong malasa ang beef natin. Maghiwa naman tayo ng konting bawang. Balatan muna natin ito at i-chop lang natin sa medyo malaking piraso para madali siyang kunin mamaya. Paghiwa naman tayo ng onions na parang gumagawa kayo ng onion rings. Bago natin lutuin ang beef, gawa muna tayo ng garlic oil para pang sear sa beef natin. Maglagay lang kayo ng mantika sa isang kalan at ilagay nyo ang bawang. Kailangan sa malamig tayo magsimula para hindi siya masunog. Make sure na medium heat lang ang apoy nyo habang ginagawa to. Haluin nyo lang ng haluin hanggang sa golden brown na siya. Ilipat nyo lang sa isang lalagyan at pwede na tayo mag-sear ng beef. Make sure to drain yung beef nyo bago natin siya i-sear. So alam naman natin kapag nagsisear tayo ng may marinade, lalo na kapag toyo, hindi natin maiiwasan makasunog sa ilalim ng pan. So i-sear lang natin to ng mga 1 minute on each side para hindi siya ma-overcook. At laging tandaan na hindi MRT ang kawali natin at wag natin siksikin lahat ng beef sa isang kawali. Konti-konti lang ang i-sear natin para maganda at even ang pagluto ng beef natin. Magluto kayo ng batch by batch para maluto ng maayos ang beef. Pagkatapos nito, ilipat lang muna sa isang plato. Sa panibagong kawali, mag-init kayo ng mga 2 tablespoons ng butter. Ilagay nyo na ang mga sibuyas na hiniwa natin kanina. Lutuin lang natin to hanggang sa medyo malambot na siya. Once okay na siya, ilagay na natin ang beef natin at haluin natin ng maayos. Ilagay nyo din ang kalahati ng bawang nyo na linuto natin kanina at haluin lang. Tumikim kayo ng isang piraso at kung okay na ang lasa at ang lambot nito, pwede na tayong kumain. Kapag merong salt bay, dapat meron din tayong bawang bay. At bay! ako na yun. Umuwi ka na! Ilagay niyo lang ang bawang sa taas or kung saan nyo man gusto ilagay. Para sa mga tomkuts dyan, kumain na tayo. Okay, so masarap naman siya. Medyo matigas lang. Medyo lang naman. Hindi naman siya parang bubble gum pero nalulunok ko naman. Sinabi ko nga sa inyo, gumamit kayo ng mas tender cut ng beef or siguro dapat pinound ko muna siya. Anyway, sana itry nyo pa din ang recipe na ito dahil masarap siya and hindi ko naman kayo ipapahiya. At kung mahilig kayo sa bawang, I think this is the perfect dish for you. Just like me, garlic is life and life is garlic.